那么，对于容易跌倒的老年人，我们可以做哪些事情去减少跌倒的发作呢？引起老年人跌倒，很大程度上是因为他肌肉没有力气，或者行走有步态异常呀、平衡功能的障碍导致的。那么，针对这样的一个高危因素的话，我们可以做一些康复锻炼，去帮助其减少跌倒的发作。零八年有一个美国的指南就指出来。 对于容易跌倒的老年人来说，最好每周啊可以进行七十五到一百五十分钟的有氧运动锻炼。那么如果有条件的话，每周还要进行两次这样一个肌肉的力量的锻炼。对于高风险、容易跌倒的老年人来说，最好还能每周进行至少三天的平衡的训练。这样一些锻炼呢，就可以减少老年人跌倒的发作的风险。 那么，一八年我国的研究呢，也指出，对于高危跌倒的人群来说的话，有效的这样一些力量的锻炼，确实可以减少跌倒的发作。 除了这些运动功能的一些改善之外呢，还有一些其他的措施也可以减少跌倒，譬如说我们在家庭的环境呢进行一定程度的改造，多增设扶手呀、软垫的铺陈呀等等，还有可以减少安定这样一些容易引起跌倒的药物的使用。同时呢，我们也可以加强对于比如说低血压呀、低血糖呀等等容易引起跌倒发作的一些疾病。 治好它们，就可以减少跌倒的发作。了解更多医学科普知识，请您关注我。